Ismo Nuuja, mikä tuo teidät eduskunnan kirjaston asiakkaaksi 27. huhtikuuta 2016? No, tämä Antelin kokoelma, joka sattuu löytymään täältä arkistosta ja Antel liittyy Vaasaan niin kuin minäkin ja, ja Vaasan Lyseon ja e, Vaasan lyseon kirjaston, vanhan kirjaston pelastaminen ja, ja luettelointi Tritonia kirjastoon Vaasaan, niin, niin se on tässä taustalla. Ja Vaasan on vanhan kivirakennuksen on suunnitellut arkkitehti Aarenberg. Ja selatessani läpi tätä Antelin kokoelman luettelua, niin löysin sieltä maininnan Aarenbergistä ja nyt sitten kaivelen näitä vanhoja koteloita, jos täältä löytyisi jotain Aarenbergistä ja, ja jopa Vaasan lyseosta. Tarkoitusta varten. Niin täällä on irrallisia kappaleita joitakin, joista voi, voi tuota, ottaa kuvia sitten, jos Oliko teillä aikaisemmin tietoa, että eduskunnan kirjastossa myös tämmöistä, niin kuin, täällä on näitä arkistoja ja sitten täällä on myös paikallishistoriaa, mutta teille varmaan oli tuttu, että Anteli, Anteli kokoelmat on täällä. Että sitä... No joo, kun sitä lähti kaivelemaan, niin se löytyy sitten. Niin <laughs> ja se, kun netti on olemassa, niin Kyllä. sieltä kaikki löytyy. Ja tota, mä olen mukana, mä olen vasta muuttanut Jyväskylästä kolme vuotta sitten Espooseen. Ja, ja mä olen mukana tuolla Tarvaspäässä siellä siinä liekkiyhdistyksessä. Okay. Ja huomasin e, kyllä täältä, että Akselikin on ollut mukana näissä, oh. näissä kuvioissa. Ja meillä on tänään, ei niin huomenna palaveri siellä siivoustalkoot ja arkistointi, niin mä ajattelin kysellä, että onko nämä tuttuja. Ja sitten tuota, eilen juuri sain luettua Viivi Valgrenin muistelmat ja Ville Valgreni esiintyy täällä myös. Ja siis kaikki liittyy kaikkeen. Siis, siis Mä oon nyt lukenut kierrätyskeskuksesta ostettuja elämänkertoja tämän kolmen vuoden ajan melkein, niin, niin mä vaan huomaan, että kaikki liittyy kaikkeen. Jos mennään 1800-luvun lopulle, 1900-luvun alkuun, niin ei, e-, ei mikään ei ole irrallista. Et, et nämäkin jätkät, niin kuin tämä Anteli, niin, niin tota, lääkäri ja Pariisissa heiluu sitten ja jakelee rahoja näille ja ostelee näiltä Edelfeltejä ja, ja sitten tekee tämmöisen aivan aivan siis käsittämättömän lahjoituksen valtiolle sille, että, että, että saadaan tämä Ateneon pystyyn ja kansallismuseon numismaattinen kokoelma. Ja, ja siis ne on joka paikassa mukana. Tämä on tämmöinen älymystöverkosto ja on, pieni, on, on, on, on, on, se ollut. Ja sitten täällä on kaikkea semmoista nimeä tulee vastaan, mikä, mikä tosiaan törmää. Kaikki Sireliukset ja Meinanderit ja, ja, ja, ja kaikki. Että, ja sitten vaikka nimi on joku toinen, niin tota, se suku on kuitenkin sitten, kun pitäisi tietää sitten, kun ne vaihtuu ne nimekin siinä Kyllä. matkalla. Niinpä, niin. ja siinä on vielä tämä. Niin, siinä on sekin vielä, että, että, että joissakin täälläkin lukee, että Fönd Bunsdorf ja, ja kaikkea Aa, tällaista. Että, siitä pääsee niinku niin kuin Niin, niin pääset ja, ja tietenkin. Tämmöisiä. Et, Kiitoksia. Ei mitään, tämä on, tämä on mielenkiintoista. Kyllä varmasti.